جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک تھوڑا پریشانی والی خبر تھی الحمدللہ اب نہیں ہے آپ سے شیئر کرنا تھا آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ سب جیسا کہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کس وقت والد محترم مولانا طارق جمیل صاحب کینیڈا میں موجود ہیں تو آج پاکستان کے وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے اور رات کے کینیڈا کے وقت کے مطابق رات کے تین بجے ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے ہارٹ کا ایشو ہوا اور تھوڑا چیسٹ میں ان کے درد ہوا سینے میں درد ہوا اس کے فوراً بعد ان کو وہاں ہسپتال میں منتقل کیا گیا اور سارا ان کا پروسیجر الحمد للہ آفیت سے مکمل ہو گیا تو اس وقت الحمد وہ بالکل ٹھیک ہیں اسٹیبل ہیں لیکن ابھی تک ہاسپٹل میں تو آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ دعا کریں چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک اپنے گھر سے دور ہونا فیملی سے دور ہونا ہم لوگ یہاں ہیں وہ وہاں ہیں تو یقیناً یہ تھوڑا پریشانی کا باعث ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سٹیبل ہیں تو میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے مختلف افواہیں پھیل جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اس لیے میں خود حاضر ہو کے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ سب جتنے بھی بہن بھائی میری بات سن رہے ہیں آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یاب فرمائے اور خیر وفیت سے اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان ان کی واپسی جو ہے وہ خیر وفیت سے ہو جی انشاءاللہ اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے